El plan de Dios es el que perdurará en tu vida. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy hablamos de un tema importante. Importante ¿por Porque Dios tiene un plan en tu vida, pero muchas veces nosotros mismos tenemos nuestro plan y solamente lo que es el plan de Dios va a perdurar en tu vida. Esto es muy importante. Un día, cuando la iglesia eh, estaba en su nacimiento, eh, estaban empezando a predicar la palabra de Dios, entonces los fariseos tomaron los apóstoles y hablaron con ellos y le dijeron que no tenían que predicar la palabra de Dios. Entonces eh, hubo allí como una discusión, como una pelea entre el mismo consejo de los fariseos. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 5, lo que pasó. El versículo 38 dice así. Un hombre que se levantó en pie, que se llamaba Gamaliel, y dio un consejo muy bueno. Él dijo, les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es parte de los hombres, fallará. Pero si es parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios, peleando contra Dios. Esto es importante porque si lo que tú estás ejecutando es el plan de Dios, entonces lo que están en contra de ti están en contra del plan de Dios. Y ellos van a pelear en contra de Dios y cuando pelean en contra de Dios, si lo sabe, sé <laughs> nunca pueden ganar a Dios. Entonces, tenemos que entender dos cosas hoy. La primera es que hay dos planes. Los planes que hicimos nosotros y el plan de Dios. Y solamente el plan de Dios va a perdurar. Y la segunda cosa es que si estoy haciendo el plan de Dios, muy bien, no hay problema. Los hombres seguro se van a levantar en contra de tu vida. Los hombres seguro que te van a criticar, los hombres seguro que te van a molestar, pero lo que dice la palabra de Dios es que Dios mismo va a estar contigo y lo que pelean contra de ti estarán peleando contra el mismo Dios y contra Dios no puede ganar de ninguna forma. Por esto, adelante. La única cosa que tiene que estar seguro es estar en la voluntad de Dios si estás haciendo la que es la voluntad de Dios, entonces, claro que van a haber problemas, claro que van a haber dificultades, pero Dios estará contigo y al final vas a llegar a cumplir el destino profético que Dios tiene para tu vida. Con esto quiero saludarte, que pueda compartir este pequeño mensaje en tu muro o con las personas que lo necesitan escuchar y que necesita una palabra de exhortación para seguir adelante en lo que Dios te llamó a hacer o le llamó a hacer. ¿Vale? Un saludo, un abrazo y hasta pronto.